semilir angin sing tadi saksi tresnaku kanggo sirare sing pasayang utan tulung kawan banyu moto iki rasa kangen kepati pati Wes Sampai piye kabarmu Opo se eleng aku Yen wes